în seara asta vreau să vorbesc despre a opta. Uh, pentru mine a opta înseamnă a um, prezenta uh, ca și când ai avea pe o tarabă mai multe feluri de fructe și le prezenta. Uite, aici am pere, aici am prune uh, și așa mai departe și zicem că aceasta e taraba mea de fructe, adică o tarabă de culori, de fapt. Cred că îți place apa asta. A opta nu înseamnă a decide. Înseamnă doar a prezenta și a te gândi la ce soluții ai, dar nu la a decide. Așa că e mai puternic a decide. A opta pentru tine, ce înseamnă?